Hola a todos y todas, estudiantes de español. Soy el rey mago subjuntivo, el que sonríe cuando aprendéis una nueva palabra o un nuevo verbo y ese que necesitáis para expresar emociones y deseos. Estoy aquí para presentar una preciosa iniciativa de Profe e, un concurso de cartas originales y divertidas a los Reyes Magos. Por cada carta recibida, vamos a donar un euro a la ONG Save the Children. Ya sabéis que los Reyes Magos les gusta hacer sonreír a los Para participar, solo debéis enviar una carta, en papel o en vídeo, y de todas las recibidas seleccionaremos tres. Luego, todos los seguidores de ProfeDL elegirán la mejor carta y esta ganará un curso de español gratis para disfrutar y aprender en España. También podéis participar en grupos, grupos de clase que vuestro profesor podrá coordinar. Desde aquí, gracias a ProfeBL por organizar esta preciosa iniciativa. Si queréis tener más detalles, los tenéis en su página web, profedl.es. Y gracias por participar, escribir para practicar español, escribir para conseguir ese donativo a la ONG o escribir solo porque es divertido. Muchas gracias a todos, un saludo y suerte a todos los participantes.